оценке специалистов ВОЗ, в ближайшее время мира охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного трипера. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов, утконосе шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием. Вслед за коронавирусом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить писец.